lig melen la rawe esusi mimi rusleni an lichneraga inale e we kararam li mochile ale rusleni napugiti pugiti piesta nerulime na puliga kisa alwe raramli en garrao esusi rakusa waro okasi mi vale natpamia liga wagme ra ichga rega anile osana we rahu onorugme we rahu alwe onorugme tehularime we kru alwe warura alwe raramli israeli pregme ureme. Lige su kabile bulito mahalig meas gai nare. Alariga nile napriga nilge onorug mentra ichalila, we ya. Rega anile. Tase mahawa emira ramli, jena rusleni mochigme. Aleke na walura, muenu leme bulito ranaras ga. Alwe su table namle, ta chiriru yamesko alwe raichli onorug mentra ichalila, churigasko esusi. Liga kinanka ranamle. Napulige susu chechgo Alwa salwa, napulige muxa. Liko alwe uyerme la namre yerra ichli, la rubilgo churganimio alwe susi. La ale bicha achigorganilgo, napuriga anilge onorugme rachalira, we ya. We kararamri ale, napu enale esusi, burito asga, napugite raramri teligme, napulige susi, kuajanlige rasro. Alwe napuetele simible rachasia. Lige wek kara akele. Alkeri wek kasile ale suse nemia. Liga alkeri alwe bariseo anile aboira ichga. Pe suse ayonga rega anile. Alwe rioka mane yurgrun. Suwab gara ma alwe